vocês não assim, oynadım. Sen de ablayla Tamam. Hadi şimdi bitsin o zaman. Artık suyumuzu kapatabiliriz. Ben şimdi hazır ellerimi yıldayım. Kapatalım tamam mı? Aden ellerini yıkadı. Mis gibi oldu. Aden bütün çocuklar yıkasın değil mi ellerini? Hadi şimdi arkadaşlarına hoşça kal de. Hoşça kalın.